二十分的轻松啊！迄个是咱来昆虫。啊，现在春餐唔贵啦吼，哎，所以讲小姐要叫咧啊，讲哦八月十五要爱头晚餐，现在唔通嘞，因为即摆餐啊吼，节气个，啊，伊早讲好，哎，咱来听吼，再来去嘛，泡泡高山啊，啊，即摆不可能哈，飞嘛跟，飞船咧跟爱大地嘛吼，啊，所以来跟咱家要咱爆香料理。